ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل سنه وانتم طيبين معانا خبر وهو عاصفه آه، غضب شعبيه ضد والي اعرف التفاصيل بس قبل ما نعرف التفاصيل يا ريت الضغط like وتشيروا للقناه على اوسع نطاق واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشتري اثار ظهور والي وزيره التضامن الاجتماعي بحفل المغنيه الامريكيه جينيفر لوبيس في مدينة العالمين الجديدة في الساحل الشمالي برفقة وزيرتين آخرتين بموجة من الغضب الشديد وشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هذا السعيد لمشاركتهم في الحفل بعد أيام من التفجير الذي أودي بحياة عشرين شخصا وإصابة 47 أمام معهد الأورام اللافت للأمر أن الوزيرات الثلاثة حضرنا الحفل على الرغم من دعوات إلغائه على خلفية إحياء لوبس لحفل في إسرائيل تصريحاتها بأنها الوطن الأم وأثار حضور هذا والي حالة من الغضب الشديد إذ كتب أحدهم وزيرة الفقراء تحضر حفل التذكرة فيه بخمس تلاف جنيه وتتجاهل مأساة معهد الأورام وكتب آخر لا أمانع من إقامة حفلات في العالمين أو غيرها لراقصة العرج الصهيونية المدعوة جينيفر لوبيس أو لعاريات آخريات ولكن عيب أوي أن تحضر هذا الحفل ثلاثة من وزيراتنا الفاضلات لكي يشاهدوا مؤخرة جينيفر بعد سويعات قليلة من حادث إرهابي أصيب أودية بحياة أكثر من عشرين إنسان مصري وإصابة أضعاف هذا العدد مع العلم أن سعر تذكرة هذا الحفل حوالي خمس آلاف جنيه أو أكثر هذا يسيء إليهن كمسؤولات كبيرات وكوزيرات في الحكومة المصرية الرشيدة بل ويسيء إلينا كمصريين وكأن الناس في وادي وهن في واد آخر لا إحساس ولا تقدير للأمور خاصة وزيرة التضامن والتي من المفترض أنها وزيرة الفقراء ثم يطلبون من الناس التبرع لإنشاء المستشفيات ومساعدة المرضى ويطلبوا من الشعب الانتماء لوطنهم والصبر على التقشف والقحط والغلاء ما هذا التناقض وما هذا التخبط وما هذا الاستفزاز البجيح المقيت من جانبه سخر وكيل نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم الواقعة عبر حسابه على الفيسبوك قائلا رغم أنني انتقدت الحكومة الحالية أكثر من مرة إلا أن مشاركة بعض الوزراء في حفل تأبين شهداء كارثة معهد الأورام بمنطقة العالمين الجديدة والذي تألقت خلاله النجمة العالمية جينيفر لوبيس يجعلني أعتذر للحكومة عما بدر مني آسف يا حكومة ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط like وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد دمتم لنا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته